Мужчина не должен зарабатывать больше, чем женщина. Эта женщина должна тратить меньше, чем зарабатывает мужчина, и тогда все будут счастливы. Мужчина должен зарабатывать больше женщины. А знаешь зачем? Чтобы у женщины все было больше, чем у мужчины. Грудь больше, губы больше, грудь больше. Что там еще? Ресницы больше. Я говорил про грудь? Нет. Грудь больше. Прям все время думаю про грудь. Смотри, сейчас тебе докажу. Если мужчина зарабатывает меньше, чем женщина, и жена ему говорит, помой посуду. Что он делает? Моет посуду. Правильно. А если он зарабатывает больше, чем женщина? Жена ему говорит, помой посуду, он ей что говорит? Что? Я зарабатываю больше, сама мой посуду. Она обижается, плачет, он ее успокаивает, а потом все равно идет и моет посуду. Так зачем нам нужно это превосходство, если мы не можем им воспользоваться? А что думаешь ты, грудь, э, друг?